Nacido en el monte, no importa dónde cubano soy. Esto es para que lo sienta. Ah, on arrive à l'hôtel. Ça va être chouette de faire un interview avec. Euh, José Alberto el Canario, esas amas. José el Canario, Hasta luego. Un placer saludarte, un placer estar nuevamente en el viejo mundo, en Ginebra, y esperando pues eh, que esta fiesta, este concierto se lleve a cabo esta noche lleno de alegría y mucho público. Muchas gracias por aceptar el, interview para Salsa Max. Gracias a Salsa Max por brindarme sus cámaras y pues así estar en contacto con todo nuestro público. Perfecto. Dime, ¿en dónde tú vives? Miami, Florida. Muy bien. Eh, eh, quería preguntar, bueno, yo lo sé, pero ¿por qué te llaman El Canario? El Canario así me apodó un, un DJ en la ciudad de Nueva York en los años 85 cuando yo amenizaba fiestas, pues bajaba mi orquesta, me ponía a improvisar y él desde su cabina decía, canta canario. Y me, me, quedó ese apodo y es como mi apodo que todo el mundo me reconoce y todo el mundo empezó a llamarme Canario y de ahí quedó bautizado como Canario. Hasta que titulé un disco Canta Canario. Sí, porque yo te escuché hace unos como unos 20 años en Renault, que viniste ya en Suiza, y yo pensaba que te dijeron el canario porque siflas eh, ciflas mucho mm, oh, eh, durante tus eh, conciertos. No, pero va de acorde. El silbido nace en, una, en un escenario donde yo me pongo a imitar una flauta. Y pues me sale muy bien, el público se enloquece y le, le he optado como mi, mi lanza de batalla. Cada vez que sirvo la gente se enloquece. Me encanta. Una imitación, una pequeña imitación a una flauta, no es una flauta. Porque el silbido es muy difícil de afinar. Pero me trato de acercar lo más posible a las melodías y a las, los acordes, las notas que puedo pues brindar a través de mi silbido. ¿Cuándo supiste que querías eh, hacer la música, eh, que querías hacer de tu vida, eh, trabajar toda tu vida en la música? Mira, yo, eh, la música vive en mí desde que nací, ya que vengo de mi madre, que es una famosa bailarina de los años 50. Pero, ¿qué resulta que en el año, cuando tenía como 11 años, 12 años, fue que ya me dedico de lleno, tú sabes, digo, no, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gusta, y por ahí seguí hasta el día de hoy. Estoy celebrando 47 años en el escenario cantando. ¿Y tocas unos instrumentos también? Soy percusionista general. Eh, ¿Puedes eh, decirnos qué representa la salsa para ti? La vida. La salsa es vida. <laughs> es mi todo. Eh, es lo que trae el pan de cada día a mi casa, es lo que sé hacer, es lo que he hecho y es lo que pues me gusta. No simplemente la salsa, sí, el, término salsa es en el cual yo me, más me he desenvuelto, pero la música en general para mí es la vida. Yo creo que sin música no seríamos seres humanos. No hubiese habido movimiento, no hubiese habido sentido de vivir. Verdad. <laughs> y hay un artista del mundo de la salsa que fue un ejemplo para ti. Celia Cruz. Celia Cruz. Celia Cruz, mi madrina, yo digo mi madre, porque Celia Cruz para mí fue y es el diccionario de nuestra música. Celia Cruz me enseñó tanto, pude tener la dicha de compartir tantos escenarios y tantos momentos fuera del escenario con ella y pues aprender tanto, captar tanto de tantas cosas lindas que nos dejó Celia Cruz, que hasta el día de hoy hasta la consulto a veces. Así es. Responde. Respondo. Claro. Me dice, Canario, vete por aquí. <laughs> o no a esto, Canario. Sí, sí, sí. Ese espíritu está ahí. Y quería preguntar, eh, en, tu coche, en tu casa, ¿qué tipo de música escuchas? Jazz. Me encanta el jazz. ¿Y tu música preferida? Y yo no escucho música casi, fíjate. En mi casa yo no escucho música. Escucho música pues cuando me visitan, cuando hay una reunión de familia o de amigos. No me gusta oír la música en alto volumen, suave. Y en mi auto lo que oigo es un poquito de jazz. Y como siempre estoy en el teléfono, me es difícil estar escuchando la música. ¿Y te pasa a veces que tú cantas en tu ducha? Muy pocas veces, muy poca. Yo me paso silbando más que cantando. Casi las melodías todas las silbo, en vez de cantarlas. Raro, ¿verdad? Mm, no. <laughs> Em, ¿Un mensaje para el mundo de la salsa? Bueno, un mensaje para el mundo de la salsa que estamos bien, sigamos consumiendo esta música, este género, sigamos a la nueva generación haciendo este género bien hecho. Y la salsa sigue adelante y seguimos, seguimos conquistando corazones. Ahora mismo, la semana pasada, yo acabo de amenizar el 20 aniversario del Congreso de la Salsa en Nueva York. Y fue todo un éxito, más de 2.000 personas. Y así sucesivamente la salsa sigue corriendo por el mundo entero, paseando los cinco continentes y sigue conquistando nuevos corazones y nueva juventud que se van integrando a este mundo de la salsa. Gracias a todos y sigan pues consumiendo este género. Y por la última cuestión, ¿qué piensas de la Suiza en general? Bueno, la Suiza es, eh, yo diría que es el antesala de Europa. La Suiza es el país más rico que tiene Europa, podríamos decir donde se da el mejor chocolate, donde se da el mejor queso, la mejor leche y los mejores relojes, que yo soy fanático de los relojes. Muchas gracias, nos alegramos mucho de, escucharte esta noche. A ti, muchas gracias a este tu programa, a esta tu revista. Gracias a todo el que compone este programa. De todo corazón, siempre su canario, José Alberto. Un hasta pronto. Chao. Chao. Chao. Besos a todos. Chao.